ここは信姫の森世界のどこか遠い遠い場所にあると言われる小さな島の小さな森のお話あなたは知っているだろうか信姫という生き物を普段は温厚な信姫たちは森の中で群れを作りひっそりと暮らしているそう今日は特別に信姫の森へ あなたを招待しましょうおっと信姫の群れは喧嘩を始めてしまいましたねこれはいけません餌の奪い合いをしているようですさあ画面下のお肉を真ん中まで持っていきましょうあやっべこれ肉じゃなくて 爆弾だったわう逃げろ